Oui, je bien, bien. C'est déjà l'heure. Oh, mais tu fais quoi Oh, c'est bon. Un dessin de manga, mais elle le sait pas Eh les gars, vous êtes au courant, Alicia elle est tombée malade. C'est ta faute Arrête Arrête Oh, mais tu fais quoi Oh, c'est bon, je vais le faire. J'ai fait un dessin de je Ah les gars, vous êtes pas au courant Alicia, elle a eu un petit frère. Oh trop cool. On y va